sol se pondo lentamente a oeste, deixamos a fazenda. Ora, nossos porquinhos de novo. Será que vão ficar aí a noite toda? No que estarão interessados? Oh, Deus. Todo dia, é sempre a mesma